to hydor to hydor ectes peges bruei blus dei hormeti kos katarei en toe heimaroi nai en reithroi histatai en toe tenagei rei en toe eis he trefetai kai dineitai entai dinei poiei ta hele ho potamos octas echei he thalassa poiei actas colpus acroteria nesus heronesus isthmus porthmus kai echei scopelus